町場の方へ向かったのではこちらへ先生はいかなる時も稽古を立つことはありませんでした何か気を悪くされたのでしょうか何をおっしゃいますヒロキ殿あなた様は父の自慢の弟子でございます何で言ったらわかるんだこれは売り物じゃねえ ひろき殿愛子様へ一つ手土産でもいかがかなあさ鈴木この老いぼれの荷車を動かすのをお手伝いいただけませぬか三十郎様がかけてきたのに仰天承知いたしました先生はどこへ向かわれたかご存知でしょうか かたじけのうございます何を気にかけているんだいこんなとこじゃ間違いねえ僕が早道がございます通ればことになるやもしれませんがされどお咎めになる先生もここにはおりませんそれほど厳しい父ではありませんと父上もここを通ってきたはずここで何をしておる盗っ人どもが ろき殿取れたての梅今が売れ時じゃ愛子殿に差し上げたいが一問 また振られちまったよ兄貴今度は何だってんだ俺はあいつに言ったんだお姉さんならゲドゲ足の番じゃ勝負事は相手よりも四半時長く待つ者が制すも殿今のは何者かの叫び声でしょうかいかにも先生がいらっしゃるところに違いありません 逃げろ何者かの襲撃です広木殿それがゆえに父上はあれほど急いで拙者から離れませぬよ先生を見つけねば奴らはみんな中におるよ助けてやってくれ誰か腕に覚えのある奴はおるかオラだいいやりさえ持てれば 時でも皆を私は父上を見つけますいけません危のうございます核のごときやからなど知りも及ばぬこの村の全ての小道を存じていますどうか人目のつかぬところへあなた様に何かあれば ここでしまいじゃキャよったお願いだ見逃してくれこいつを楽にしてや喜ん

そこまでだ気力などなりません逃げられるうちにお逃げください誰もおらん行くぞ先をこれで くが燃やされ多くの命が奴らの手にかけられておる先生がとどめて相方のが無事であればよいがああなんてこったこいつら百姓は何も持ってねえ塵も積もればってやつよ小銭も集めれば大層な量になるってもんだ しっかりわこの犬が買いかぶりいつ来てくれるんだいもうう閉じろ勘抜きをせねばそこの木を持ってこい早よせいまだ来るぞ抑えろ

切り殺されるところでした頼むこれだどこへ連れてきたんだい 放っておけ壁を登れボロキレが死ね <laughs>